ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੋ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੁੱਕੋ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਹਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਪੈਰ ਬਦਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ